wiele trzeba dbać O ciebie, siebie, o innych dbać O wszystko to Dbać bym miał, dbać by mieli też inni O dobro prawdę by była tam Tam gdzie jesteś ty i jestem ja Malujemy życie kolorami tęczy każdy wierzy, ale to prawda. Malujemy życie moje życie kolorami